I want to travel around the world. I want to travel around the world. I want to یعنی من میخواهم یه کاری رو انجام بدم. Travel یعنی سفر کردن. تلفظش رو دقت بکنید. ترول نیست. Travel به این دلیل که بین T و R شما صدایی رو مشاهده نمیفرمایید و ما هم مجاز نیستیم صدایی رو اضافه بکنیم travel یعنی سفر کردن around یعنی دوروبر یا حدود یا اطراف the world world یعنی دنیا around the world یعنی دوروبر دنیا اطراف دنیا بسیار هم عالی دوستان حالا نوبت شماست اگر واقعا هدفتون یادگیری است اگر واقعا میخواید یاد بگیرید فراموش نکنید که هر عبارت و هر جمله‌ای که در این درس خدمت شما تقدیم میشه این کلاسی که الان شما در شرکت کردید یعنی این کلیپی که دارید میبینید این ویدئویی که دارید میبینید به عنوان کلاس آموزشی شماست و استاد شخصیتون رو دارید و گام به گام و لحظه به لحظه داره با شما پیش میاد و داره به شما آموزش میده اگر واقعا میخواید یاد بگیرید هر عبارت و هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید و وقتی که دارید عبارتها و جملات رو و لغات رو با صدای رسا تکرار و بیان می کنید صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اونها رو اصلاح بکنید این خیلی مهم عزیزان فراموش نکنید حتما در تمرین شرکت بکنید I want to travel around the world من میخواهم به دوروبر دنیا سفر کنم. I want to travel around the world. I want to travel around the world. See you around. See you around. See you یعنی میبینمت یا ببینمت. Around دوروبرا. See you around یعنی همین دور برا میبینمت در مکالمه های دوستانه بسیار کاربرد داره See you around همین دور برها میبینمت See you around See you around This is my friend Bob This is my friend Bob This برای اشاره به نزدیک is است My friend دوست من در مورد تلفظ friend دقت بکنید بین F و R صدایی مشاهده نمیفرمایید پس ما هم مجاز نیستیم صدایی رو اضافه بکنیم پس تلفظ درست میشه friend باب اسم خاصه و همونطور که ببینید باید به صورت بزرگ حرف اولش نوشته بشه This is my friend Bob این دوست من باب است This is my friend Bob This is my friend Bob. I have some friends in Canada. I have some friends in Canada. I have من دارم some تعدادی یا مقداری friends دوستان in Canada در کانادا. I have some friends in Canada. من دوستانی چند در کانادا دارم. I have some friends in Canada. I have some friends in Canada. This is an important issue. This is an important issue. This is یعنی این است an important یک مهم issue مسئله یا مشکل important issue یعنی مسئله مهم This is an important issue این مسئله مهمی است This is an important issue This is an important issue It is not important for me It's not important for me. It's not یعنی اون نیست اون چیزی که داری در موردش صحبت میکنی نیست important مهم for برای می مرا یا به من It's not important for me برای من مهم نیست It's not important for me It's not important for me My father is a doctor. My father is a doctor. My father یعنی پدر من تلفظ th در father رو دقت بکنید زبونتون زیر نیشه دندون بالا و سعی میکنید بگید ز ز زنبور father my father یعنی پدر من is است a doctor یک دکتر my father is a doctor پدرم یک دکتر است my father is a doctor my father is a doctor Say hello to your father. Say hello to your father. Say یعنی گفتن و در ابتدای جمله اومده ساختار امریه یعنی بگو. Hello سلام. Say hello یعنی سلام بده. سلام بگو. To به your father پدرت. Say hello to your father. به پدرت سلام بده. Say hello to your father. Say hello to your father. May I sit next to you? You can sit here. May I sit next to you? You can sit here. May I یعنی آیا ممکنه که من یه کاری رو انجام بدم I may یعنی من ممکنه مثلا فلاکارو رو بکنم اما may I حالت سوالیه یعنی آیا ممکنه که من یه کاری رو انجام بدم sit نشستن و در مورد تلفظ ای در sit و دقت بکنید بین ای و ا تلفظ میشه یعنی سیت نیست sit یعنی نشستن next کنار یا بغل یا بعدی to you به شما next to you یعنی بغل دست شما یا کنار شما May I sit next to you یعنی آیا میتونم کنار شما بنشینم حالا جواب میده You can تو میتونی sit بنشینی here اینجا You can sit here شما میتونید اینجا بنشینید حالا نوبت شماست برای رشد اعتماد به نفستون و برای اینکه نشون بدید جسارت بیان یک عبارت یا یک جمله انگلیسی رو دارید همین مثال ها و همین لغات رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید دوستان ما به عنوان تیمی که سالهاست در حیطه آموزش زبان و مربیگری زبان بسیاری از زبان آموزان رو کمک کردیم که موفق شدن داریم به شما اعلام میکنیم عزیزان اگر میخواهید یاد بگیرید طبق روش تمرین کنید و هر عبارت و هر جمله که در این درس خدمت شما تقدیم میشه رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا بیان بکنید اجازه بدید اعتماد به نفستون بره بالا اجازه بدید جسارت بیانتون بره بالا و در دنیای واقعی از این لغت ها و جملات و عبارت ها بتونید استفاده بکنید از ما گفتن ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم خواه پندگیر خواه ملال May I sit next to you? You can sit here. آیا می توانم کنار شما بنشینم؟ می توانید اینجا بنشینید. May I sit next to you? You can sit here. May I sit next to you? You can sit here. Sit wherever you like. Sit wherever you like. sit یعنی نشستن و در ابتدای جمله فعل اومده یعنی ساختار امریه wherever یعنی هر جایی where یعنی جا ever یعنی هر wherever یعنی هر جا you like تو خوشت بیاد یا تو دوست داری sit wherever you like یعنی هر جا که دوست دارید بنشینید sit wherever you like sit wherever you like Go away. Go away. away یعنی دور یا دور از go away یک عبارت یعنی دور شو یا دور از جون شما گم شو برو دور حواستون باشه در استفادهش و دقت داشته باشید go away دور شو برو دور گم شو go away go away Keep away from the fire. Keep away from the fire. Keep یعنی حفظ کردن یا نگه داشتن. Keep away یعنی دور باش. خودت رو فاصلت رو حفظ کن. From از the fire. اون آتشه. Fire یعنی آتش. The fire یعنی اون آتش مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم جملمون اینه با هم در قسمت کامنت مینویسیم و تکرار میکنیم Keep away from the fire از آتش دور بمان یا از آتش دور باش Keep away from the fire Keep away from the fire I have to work until 5 I have to work until 5 I have to یعنی من مجبورم یه کاری رو انجام بدم چه کار؟ work کار کردن until تا وقتی یا تا 5 ساعت 5 I have to work من باید کار کنم until 5 تا ساعت 5 I have to work until 5 من تا ساعت پنج باید کار کنم. I have to work until five. I have to work until five. Wait until further notice. Wait until further notice. Wait یعنی منتظر باش چون در ابتدای جمله اومده ساختار امریه. Until تا تا وقتی further further یعنی بعدی ثانوی یا بیشتر notice یعنی هشدار آگاهی further notice یعنی اطلاع ثانوی اطلاع بعدی یا اطلاعی که بعداً بهتون خواهیم داد wait until تا اون موقع سب کن further notice اطلاع ثانوی یا اطلاع بعدی wait until further notice تا اطلاع بعدی منتظر باشید wait until further notice wait until further notice I have the power to control my life. I have the power to control my life. I have من دارم the power power یعنی قدرت the power یعنی اون قدرت مورد نظر که دارم در موردش صحبت میکنم to که control کنترل یعنی کنترل کردن ما تو فارسی خیلی هم میگیم کنترل ولی در واقع او نداره بعد از تی کنترل کنترل یعنی کنترل کردن my life my life یعنی زندگی من دوستان در مورد تلفظ پاور دقت بکنید W شو وقتی میخواید تلفظ بکنید لبهاتون باید حالت بوسه داشته باشه یا لوله ای و هوا خارج میشه و در مورد پاور پاور نیست تلفظش پاور پا ور یه چیزی بین او و ا میشه پا پا پاور پاور یعنی قدرت توان نیرو پاور I have the power من اون قدرت رو دارم to control my life که زندگیم رو کنترل کنم جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم I have the power to control my life من آن قدرت را دارم که زندگیم را کنترل کنم I have the power to control my life. I have the power to control my life. This car does not have enough power to carry us. This car doesn't have enough power to carry us. This car یعنی این ماشین این خودرو does not have ندارد does در اینجا برای فعل کمکی استفاده شده و not برای منفی کردن does not have یا doesn't have یعنی ندارد enough به اندازه کافی power قدرت to که carry حمل کردن us ما را to carry us یعنی که ما را حمل کند This car doesn't have این ماشین ندارد enough power قدرت کافی یا نیروی کافی to carry us که ما را حمل کند This car doesn't have enough power to carry us این ماشین قدرت کافی را ندارد که ما را حمل کند This car doesn't have enough power to carry us This car doesn't have enough power to carry us It will take five hours. It will take five hours. It will take یعنی در بر خواهد داشت اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم در بر خواهد داشت یا زمان خواهد برد در اینجا 5 پنج hours hours جمع hour hour تلفظ درستش ا لبها حالت لوله یا بوسه هوا خارج میشه میشه hour hour یعنی ساعت hours یعنی ساعت ها 5 hours پنج ساعت it will take 5 hours اون چیزه که پرسیدی مثلا اون کاری که به من سپردی که انجامش بدم پنج ساعت زمان خواهد برد it will take 5 hours پنج ساعت طول خواهد کشید یا زمان خواهد برد it will take 5 hours It will take 5 hours. We studied for one hour. We studied for one hour. We ما studied گذشته فعل بیقاعده study مطالعه کردن studied یعنی مطالعه کردیم در اینجا for به مدت one hour یک ساعت for one hour یعنی به مدت یک ساعت We studied for one hour ما به مدت یک ساعت مطالعه کردیم We studied for one hour We studied for one hour. Life is a game. Be a good player. Enjoy it. Life is a game. Be a good player. Enjoy it. Life یعنی زندگی is است a game یک بازی Life is a game زندگی یک بازی است be باش a یک good خوب player play یعنی بازی کردن player یعنی بازیکن a good player یعنی یک بازیکن خوب be a good player یعنی بازیکن خوبی باش enjoy لذت بردن و در اینجا دوباره در ابتدای عبارت اومده یعنی امری enjoy یعنی لذت ببر it اشاره میکنه به زندگی life is a game زندگی یک بازی است be a good player بازیکن خوبی باش enjoy it از آن لذت ببر life is a game be a good player enjoy it زندگی یک بازی است بازیکن خوبی باش از آن لذت ببر Life is a game. Be a good player. Enjoy it. Life is a game. Be a good player. Enjoy it. Now let us begin the game. Now let's begin the game. Now یعنی اکنون let us که مخفف شده شده let's یعنی بیا فلان کار رو بکنیم کدوم کار بگن بگن یعنی شروع کردن یا آغاز کردن The Game اون بازیه رو اون بازی مشخص رو جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Now let's begin the game اکنون بیایید بازی را شروع کنیم Now let's begin the game Now let's begin the game